Ми знаходимося на вулиці Астрономічний, 35Д, місто Харків. От місце від прильоту а, якоїсь ракети, це кратер. Причому ракета збила ще й дерево. А, Як кажуть місцеві мешканці, обстріл був 4 дні тому. От сліди від куль. Тут знесено дуже багато вікон, балконних дверей. Тут взагалі вирвано двері разом, дев'ятиповерховий будинок житловий. Ну, статус е, станом на зараз знищення, часткове знищення. Але що буде далі, подивимося. І це крайній будинок від півночі. Вон там у нас це північ, північ, схід. От зараз ми бачимо. Я Зубар Наталія Володимирівна. Сьогодні 4 квітня 2022 року. І я знаходжуся е, в Харкові на посілку Жуковського за адресою вулиця Астрономічна, 35Д.